Så er der masser af julemagi i luften. Hop ombord hos Tivoli Casino og glæd dig til masser af juleshow. Prøv for eksempel Jingle Ways, Christmas Big Bass Bonanza, det mega julede Merry Xmas-spil eller Holiday Season. Og en hel masse andre juleautomater. Du finder dem lige her, hvor man ved, hvordan man fejrer julen. Nemlig på Tivoli Casino. Julemagien findes også her.